Thank you so much that I can be here today. Y, dziękuję, że mogę być tu dzisiaj. It is a uh, really big honor for me that I can speak today here. To jest ogromny zaszczyt, że mogę dzisiaj do was przemawiać. And before I want share the word, I have to say a testimony as well. I zanim podzielę się słowem, chciałbym najpierw podzielić się świadectwem. Three weeks ago I didn't know that I can come to this church. Trzy tygodnie temu nie widziałam jeszcze, że będę mógł przyjechać tu do kościoła. Three weeks ago I didn't know Wojtek. Trzy tygodnie temu nie znałam jeszcze Wojtka. You know, the, the guys you saw today, they're students from the Keres Bible College from Switzerland. E, ludzie, których widzieliście tutaj dzisiaj, e, są e, uczniami w Bible, Caris Bible College, takiej szkole biblijnej Caris their mega mission trip. I oni są tutaj, e, odbywają taką podróż misyjną. Eight days they stay here in Poland. E, pozostają w Polsce przez 8 dni. And it's their private time. And then? That is their private time. Mm -hmm. uh, I to it's jest ich czas prywatny? W sensie nie, nie są za to wynagradzani. Aha, okej. Okay. So they not pay for that. Is that the meaning? No, no, that's... No usually uh, they took their holidays to be here. Ah, okay. Rozumiem. Czyli y, chodzi o to, że y, oni zrobili to w własnym wolnym czasie, mm, mają urlop, wzięli urlop, żeby tu być. So first guy, I, uh, guys, I want to say thank you so much that you came to Poland. Więc chciałbym w pierwszej kolejności podziękować Wam za to, że przyjechaliście tu do Polski. And now back to Wojtek. A teraz wracamy do Wojtka. You know, I organized this trip. Ja y, zorganizowałem y, tę podróż. And I didn't know what can I do with the team three days in Krakow. I nie wiedziałem, co mogę zrobić przez te kilka dni z tą grupą tutaj so, w Krakowie. So I was praying. Więc modliłem się. I asked God, hey daddy, help me. I powiedziałem, hej tato, pomóż. And then my bishop called me and he said, hey, There is a, a guy, he's completely crazy. He's going on the street and sharing the gospel. You have to call him. I wtedy zadzwonił do mnie blisko i powiedział, hej, jest taki gość, który jest kompletnie szalony, chodzi na ulicę i... He's, and he said, he's crazy like you, you will like him. Jest szalony, na pewno go polubisz. And then we had a call. I później dostaliśmy telefon. Straight, we connected. I tak właśnie nastąpiło to połączenie. I od razu żeśmy, żeśmy y, mieli coś wspólnego. A, okej. Tak. Okay. No, And yesterday when we went on the street together with you guys. I wczoraj, kiedy byliśmy z wami na ulicy. We saw your heart. Y, zobaczyliśmy wasze serce. You have a heart for the people of Krakow. Macie serce dla ludzi w Krakowie. You love the people. And you want to share the gospel. You want that people get saved. You want that the people don't go to hell. So thank you so much for your open heart. And Wojtek, thank you so much that you are the guy who you are. Dziękuję Ci Wojsku za to, że jesteś tym, kim jesteś. You are crazy in a good way, like who follow Jesus have to be crazy. Jesteś szalony, ale w dobry sposób, bo trzeba być szalonym, żeby e, e, podążać za Jezusem. And again, it's an honor for me to stay today here. I to jest dla mnie zaszczyt, że mogę stać tu przed Wami. You know, I come from Germany. E, ja pochodzę z Niemiec. and I live around six years here in Poland. Uh, you lived here? Live, I live. Oh, okay. Mieszkałem już sześć lat w Polsce. And I live, I think, in the most beautiful city of Poland, Łódź. W najpiękniejszym mieście w Polsce, czyli w Łodzi. But I, I like Krakow too, so <laughs> don't worry. Kraków też mi się podoba. And, you know, to serve the Lord is one of the most beautiful and uh, joyful things you can do. Służyć Bogu to jedna z najpiękniejszych, najbardziej radosnych rzeczy. And when we open the Bible, we see all the time joyful stories. I kiedy otwieramy Biblię, to widzimy, widzimy całą masę takich radosnych historii. When we want to understand the stories. So I want that we open now Second Samuel 9. Druga księga Samuela, rozdział 9. And I want to read with you the whole chapter. I the whole chapter, whole chapter. you read. To jest cały rozdział. Because when I read this chapter, I saw the love of our daddy in this chapter. I kiedy przeczytałem ten rozdział, to zobaczyłem e, miłość naszego taty. To jest rozdział 9, druga księga Samuel. So maybe you read it only in Polish because uh, the guys can mhm. read. Dobrze, przeczytam w polsku. Pewnego razu Dawid rzucił pytanie: Czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula? abym mógł okazać mu łaskę ze względu na Jonatana? W domu Saula, Saula natomiast był pewien sługa. Miał on na imię Syba. Wezwano go do Dawida, który go zapytał, czy ty jesteś Syba? Tak, to ja, twój sługa, odpowiedział. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula? Pytał dalej król. Komu mógłbym wyświadczyć Bożą łaskę? Tak, oznajmił Syba. Pozostał jeszcze syn Jonatana, który cierpi na niesprawność nóg. Gdzie on przebywa? Chciał wiedzieć król. Syba na to. Obecnie mieszka w domu Makira, syna Aniela, w Lodebar. Król Dawid posłał zatem po niego i sprowadził go z domu Makira, syna Amiela, z Lodebar. A gdy Mefi poszedł, syn Jonatana, a wnuk Saula, przyszedł do króla, upadł na twarz i złożył mu pokłon. Mefiboszecie, ucieszył się Dawid. To właśnie ja, twój sługa, odpowiedział Mefiboszet. Wtedy Dawid zapewnił. Nie bój się, bardzo chcę wyświadczyć ci łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula. Jeśli zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole. Mefiboszet skłonił się i powiedział – Czym jest Twój sługa, że zwróciłeś na mnie, martwego psa, uwagę? Król tymczasem wezwał sługę Saula Sybę. Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, zarządził, przekazuję synowi Twojego Pana. Będziesz uprawiał jego ziemię, Ty, Twoi synowie i słudzy, a zebrane plony będą zaopatrzeniem dla syna Twojego Pana. Będzie z nich korzystał, choć on sam, Mefiboszet, syn twojego pana, będzie jadał przy moim stole. Syba, który miał piętnastu synów i dwudziestu służących, odpowiedział królowi. Postąpię dokładnie tak, jak mój pan król rozkazał swojemu słudze. Mefiboszet zatem jadał przy stole królewskim, jakby był jednym z synów króla. Miał on także małego syna, który nosił imię Mika. Wszyscy mieszkańcy domu Syby stali się sługami Mefiboszeta, a sam Mefiboszet zamieszkał w Jerozolimie, ponieważ zawsze jadał przy królewskim stole. Cierpiał on na niesprawność obu nóg. Thank you so much. You know, this is actually a very, very amazing story. To jest y, no, bardzo niesamowita historia. David waited many, many years to become a king. E, Dawid czekał wiele lat na to, by zostać królem. And we know that David was one of the most faithful guys in the Old Testament. I wiemy, że Dawid był jedną z najbardziej wiernych osób, o których mówi Stary Testament. David trusted the Lord in everything. E, Dawid ufał e, Bogu w każdej sytuacji. And when David became a king he never forgot who makes a king, who makes him a king. Who makes him a ah, king. I Dawid, kiedy został królem, nigdy nie zapomniał o tym, kto uczynił go królem. He knows God was the one who made him to a king. On wiedział, że to Bóg ustanowił go królem. But in this story we can see much more. Ale w tej historii widać o wiele więcej. I see the grace of our Father in this story. Widzę, widzę tutaj łaskę naszego Ojca. I see the love of the Father in this story. Widzę tu miłość naszego Ojca. I see that everybody uh, is very important for God. Widzę, że każdy jest y, niesamowicie ważny dla Boga. And I see in this story i widzę tę historię. If you think you are a loser, jeśli ty uważasz, że jesteś przegrany, you are worthless, że jesteś bez wartości, you are very important for God. To nie jest tak, ponieważ jesteś bardzo ważny dla Boga. You know, we have to understand who Mephibosheth e, was. Musimy rozumieć, kim był e, Mephibosheth. He was a son of the, of the nephew of the king. Uh, on był siostrzeńcem króla. And when a new king became, or when a new guy became a king, a gdy nowy mężczyzna, nowy człowiek zostawał królem, the first what a, a new king did, to pierwszą rzeczą, którą ten nowy król e, robił, he killed all the sons and the daughters of the old king. To było zabicie e, wszystkich synów e, i córek e, poprzedniego króla. At this time you had to do that. I w tamtej czasie trzeba było tak robić. If you would not do that, someone could uh, take revenge on you and kill you. Gdyby tak nie było robione, to wtedy ktoś mógłby przyjść i zemścić się na tobie. But Um, Mephibosheth was very important for David. Ale Mephibosheth y, stał się ważnym dla y, Dawida. Because he was the son of his best friend. Ponieważ on był y, synem jego przyjaciela. You know, David had a really good friend. Dawid miał bardzo dobrego przyjaciela. The son of Saul. Który był synem Saula. And David had a covenant with him. I David zawarł przymierze. He said, we will never forget our heritage, yeah, our, our people. If I will, uh, if you will die, I will care of your people. If I will uh, die, you care of my people. E, I w tym przymierzu było powiedziane, że jeżeli e, jedna z stron umrze, to wtedy ta druga zatroszczy się e, o rodzinę, dom mm, tej drugiej osoby, która zmarła. And David didn't forget his promise. I Dawid nie zapomniał o swojej obietnicy. And when David became king, kiedy Dawid został królem, one of the most important thing for David was to ask, is there someone from Saul? E, to jedną z najważniejszych rzeczy dla niego, priorytetem dla niego było dowiedzieć, czy został ktoś z domu Saula. And when Mephibosheth heard that, I kiedy Mephibosheth usłyszał to, he was afraid. to przestraszył się. He was afraid that uh, David will kill him. Straszy się, że zostanie zabity przez Dawida. And you know, he, Mephibosheth, didn't understood grace. I było tak, ponieważ Mefiboszet e, nie rozumiał łaski. Nie rozumiał, czym jest łaska. So when David called him, więc kiedy Dawid go wezwał, and when he was standing in front of the king, I kiedy on stał przed królem, he fell on his knees to upadł e, na, upadł na kolana and he said, I'm yours. i powiedział, jestem twój. He said, Here is your servant. Powiedział, e, oto ja, twój sługa. You know, at this time, to be a servant means you are the lowest in the kingdom. I wtedy e, być sługą, to znaczy zajmować bardzo niską pozycję w królestwie. But David said in verse 7, Do not fear, for I will surely show your kindness for Jonathan, your father's sake, and will restore to you all the land of Saul, your grandfather, and you shall eat bread and uh, at my table continually. Wtedy Dawid y, zapewnił, nie bój się, bardzo chcę wyświadczyć Ci łaskę ze względu na Twojego ojca Jonatana. Zwracam Ci całą posiadłość Twojego dziadka Saula. Jeśli zaś chodzi o Ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole. You know, it reminds me about one thing. I to y, przywodzi mi na myśl pewną rzecz. First, when David called uh, uh Mephibosheth, was uh, E, kiedy Dawid wezwał Mefiboszyta, he was afraid. E, Mefiboszet e, się bał. The first time when I heard about God, about Jesus. You? or? I pierwszy raz, kiedy ja usłyszałem o Bogu, o Jezusie, I was afraid. to ja również się bałem. But because I hear all the time, God is not good. Posłyszałem wciąż, że Bóg nie jest dobry. God don't love me. E, Bóg mnie nie kocha. So why I should listen to a God who don't love me? Więc dlaczego mam słuchać Boga, który mnie nie kocha? I'm so close with um, Mephibosheth. E, więc byłem jak ten Mephibosheth. He was afraid to lose his life. E, który bał się o swoje życie. I was afraid to follow a God who don't love me. Ja również będę e, podążyć za Bogiem, który mnie nie kocha. And Mephibosheth said, here is your servant. Dlatego powiedział Mefiboszet, e, oto ja, sługa Twój. This is humble. I to jest e, postawa pokory. It's not only fear. Nie chodzi tu tylko o strach. It's humble. To jest postawa pokory. Before I could receive Jesus as my Savior, and Lord, i zanim ja mogłem przyjąć Jezusa jako swojego Pana i e, Zbawiciela, to I did similar. I went on my knees and I humbled myself before the Lord. To musiałem również ukorzyć się przed Bogiem i klęknąć przed Nim. Mephibosheth, there was a lot of fear in it. E, w Mefiboshecie było bardzo wiele strachu. When I did it, I felt pain paid again. When I felt it, uh, when I did it, I felt pain. Mm -hmm. e, I kiedy, mm, when you humbled yourself, yeah. e, kiedy ja korzyłem się przed Bogiem, to też był w tym pewien ból. Because I felt I'm not worth. Ponieważ ja czułem, że nie jestem godzien. I'm a sinner. Jestem grzesznikiem. I did so many bad things. I zrobiłem tak wiele złego. How can I close to a God. How can I? Be close to a God. Jak mogę zbliżyć się do Boga? And look what David said in verse 7. I popatrzcie, e, co zrobił e, Dawid. Do not fear. E, Pierwsza rzecz, którą powiedział, nie bój się. Do not fear. Nie bój się. God tells to us all the time, do not fear. E, Bóg wciąż powtarza do nas, nie bój się. Come close to me. Przyjdź do mnie. And look what David, he promised Mephobah said something. I will give you food, you will uh, sit at my table. I on, e, Dawid, obiecał Mefiboszytowi, e, że zapewni mu jedzenie, będzie przy nim je jeść. God promised us much more. A Bóg obiecuje nam o wiele więcej. If you come close to me, jeżeli przybliżycie się do mnie, if you believe me, jeżeli uwierzycie mnie, you will become a part of my kingdom. Staniecie się częścią mojego królestwa. You will, e, Będziecie moimi synami, córkami. And I give you much more. Daję wam o wiele więcej. I will give you a burden of life. Burden of life ewiges Leben. I dam e, wam życie wieczne. What I did for that. What I did for that. Mm, to, co ja bym zrobił za to. What did Mephibosheth for that? To receive that. A co Mephibosheth zrobił, by móc to otrzymać? Nothing. Nic. Nothing. Nic. For me, me Mephibosheth was only a promise between Jonathan and David. E, to była obietnica, to była przymierze, obietnica pomiędzy Dawidem a Jonatanem. For me it's a promise which God uh, did together with Jesus to me. If you follow me, I will give you. I to jest tak jak w przypadku, e, w przypadku Boga i Chrystusa. E, to, była, to było takie porozumienie między nimi. God promised us if we give our life to Him, He will take our life and He will care of us. I Bóg e, obiecał nam, że jeżeli e, damy Mu życie, e, to On się o nas zatroszczy. He will provide for us. I będzie naszym zaopatrzycielem. He will protect us. Będzie nas chronił. He will be, be, with us. Będzie z nami. All the time. Cały czas. Don't be afraid. Nie bój się. You know what we are doing many times? Wiecie co, a co my często robimy? First aid. First what? First aid. Uh, first number eight. Robimy to, co w wersecie ósmym. Then he bowed himself and said, What is your servant that you should look upon such a dead dog as I? Mówimy, e, czym jest Twój sługa, że zwróciłeś na mnie, martwego psa, uwagę. We don't understand what God is telling us. Nie rozumiemy tego, co Bóg do nas powiedział. God said, if you believe it with your heart and you speak it out your mouth, that Jesus is your Lord and Savior. E, Bóg powiedział, że jeżeli uwierzycie w sercu i wyznacie ustami, że Jezus jest e, Panem. And I will provide for you. Zbawicielem. To ja e, zaopatrzę was. I ask you, you don't please, don't give me answer, but I ask you, how many of you, after receiving Jesus, ask yourselves, why God should give me that? E, I teraz chciałbym Was zapytać, nie musicie odpowiadać, ale ilu z Was po przyjęciu Jezusa miało w swojej głowie takie pytanie, ale dlaczego mam to otrzymać w ogóle od Boga? It's too easy. Jest, to jest zbyt proste. To believe and to speak, it's too easy. By wierzyć i wyznać, to zbyt łatwe. But it's the promise of God. Ale to jest Boża obietnica. And we have to take it. I musimy ją przyjąć. To take it and believe it. Przyjąć i uwierzyć. You know, we, we when we receive a, a gift. Mm, kiedy przyjmujemy prezent. And someone put a present on the table. Kiedy ktoś kładzie ten podarunek na stole. And I have a nice package. I on jest ładnie zapakowany. It's yours. On jest już nasz. But what brings you a present and you don't open it? Ale co jeśli ty y, nie otworzysz tego prezentu? You have to open the gift. Musisz otworzyć ten prezent, rozpakować. you can put it out. Musisz je, y, go wyciągnąć. And then you see it. I go zobaczyć. And then you can use it. I go użyć. Then you can enjoy it. Wtedy tak naprawdę możesz powiedzieć, że cieszysz się tym podarunkiem. The same is with salvation. tak samo jest ze zbawieniem. You have to believe it. Musisz uwierzyć w to. You have to enjoy it. Musisz się tym cieszyć. And you have to give God the chance day by day to uh, show you that his promise is always the same and he fulfilled it. E, I musisz e, Bogu dawać codziennie e, szansę, by mm, give, it, give it chance so that that the, the promise can be fulfilled że mm, ta obietnica, którą on złożył, że mm, on ją wypełni. You know, this, this whole story is for me a real example of the grace of our Lord. I ta historia jest dla mnie historią łaski naszego Pana. No one of us did anything to receive Jesus as a Lord and Savior. E, nikt z nas tutaj nie zrobił nic, e, by mieć mm, prawo przyjąć e, Jezusa jako Pana Zbawiciela. Like uh, Wojtek said when we had communion. I tak jak Wojtek powiedział podczas e, wieczerzy. Jesus did it. To Jezus to wykonał. On the cross. Na krzyżu. He set us free. To On nas wyswobodził. It's a done thing. To już jest dokonane dzieło. You have to do nothing. Nie musisz zrobić nic. You have only to believe it. Tylko w to uwierzyć. To receive it. Żeby to otrzymać. And to live it. I tym żyć. And this is the last thing what I want to share today with you. I ostatnia rzecz, którą dziś powiem. To believe it, to receive it is one thing. Y, uwierzyć i przyjąć to jest jedna rzecz. Start to live it. Y, Start. A zacząć żyć. What is useful? You have a gift, you have a phone and you don't use it. To inna rzecz. Y, tak jak w przypadku telefonu mieć telefon, a używać telefonu to dwie różne rzeczy. What it brings me to marry a wife and I don't have a relationship with her. Um, jaki sens jest y, w wyjściu za mąż za kogoś i jednocześnie nie mieć relacji z tą osobą? I have to have a relationship. Muszę mieć e, relację z tą osobą. Guys, we have the Bible we have the Bible. We have a Bible. E, mamy y, Biblię. The Word of God. Słowo Boże. You know that we are living in a country where we can read the Bible even in a park. Wiecie, że mieszkamy w kraju, w którym e, możemy swobodnie czytać Biblię nawet w parku? In a lot of countries it is not allowed even to have the Bible. A w wielu krajach jest niedozwolone nawet mieć Biblię. And we have the privilege to read the Bible open. I mamy mm, ten przywilej, by móc czytać Biblię. You have an amazing place here. E, mieszkacie tu w e, niezwykłym miejscu. And I, I met up with you yesterday. You are amazing people. I jesteście e, niesamowitymi ludźmi. You have a wonderful pastor. Macie wspaniałego pastora. It is not enough to come only to the church. I to nie wystarcza przychodzić tylko do kościoła. You have to have a relationship with Jesus. Musicie mieć e, relację, więź z Bogiem. And read the Bible. I czytać słowo. Speak with your father. Rozmawiać ze swoim ojcem. Trust him. Ufać mu. And like you said, test him. If you don't believe that he do is doing something for you, E, I tak jak Ty powiedziałeś, że mm, trzeba przetestować to. Ask your daddy. Ask your daddy. Zapytajcie swojego y, taty. Like I did three weeks ago, I asked daddy, hey, I need someone in, in uh, Kraków. Tak jak ja trzy tygodnie zapytałem, prosiłem swojego ojca o kogoś w Krakowie. There is city my gift. <laughs> A on tam siedzi. God is listening to Bóg was słucha. Bóg was słyszy. You know why? Dlaczego? He loves you. Ponieważ was kocha. He loves to spend time with you. I uwielbia spędzać z wami czas. And even you think I'm so small. I możecie myśleć sobie, a jestem taki malutki. I'm the smallest in this room. Jestem najmniejszy w tym pomieszczeniu. I tell you one thing. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. For God, dla Boga, you are the biggest in the kingdom of God. Jesteś największym. He now loves He loves you. Bo on cię kocha. And he wants to spend time with you. I on chce spędzać z sobą czas. And he's knocking all the time on your door. I on wciąż puka do twoich drzwi. Speak with me. Mów z nim. Trust me. Ufaj. Ask me. Bóg mówi, żebyś mu ufał and i pytał. And I will show you. A, a on ci pokaże. How much I love you. Jak bardzo Cię kocha. God loves you. Bóg Cię kocha. Because God is a good God. Bo Bóg jest dobrym Bogiem. And my wish for you is. E, a moim marzeniem, życzeniem dla Was tu that you will not know God only as God. That you will know, know God not only as a God. Mhm. Byście znali Boga nie tylko jako Boga, that God becomes a father for you. Ale jako ojca. Amen. A father. Ojca. Who loves you. Który was kocha. In every second. Każdej sekundy. Because you are his daughters, his sons. Ponieważ jesteście jego synami i córkami. Thank you so much. Dziękuję. Thank you so much for your translation. Man, it is awesome. Thank you so much for that. Thank you.